じゃあこっちまで行ってみようなんか道がない気がする道がでも道になってるよほら違う気がする seem to mind at all. We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was listen. I will have your back always. はサムでリすチャードです。サムリチャードですは今日は、えー京王線沿いにある聖蹟桜ヶ丘まで 来ちゃいました景色いいんだよねどうして今日ここに来ましたかあのジブリ映画の「はい、あの耳を澄ませば」の舞台となっているところが、ここなので、はい、まあせっかくだからね、はい、うん、行ってみようみたいな、好きなジブリ映画、えコメント欄で教えてくださいね 2つあるサンは何ですかトトロと、はい、あの猫の恩返し、はい、僕はトトロ好きですこう今ね緑いっぱいでいいね、うんうん、もう夏いし、ね、夏って感じですね夏だねもうね、うん、今日湿気が多いねはい Car bike to the lake after school each day And skip many stones from the beach And one thing you said was missing. I will have your back always And now we're grown up 야내 <laughs> 기분이どんなところですかどんなところなんだろう 坂道の途中で今こういう階段いっぱいあるのにあちこち、はいうん、なんかその映画の中で出てるって感じですね、うん、出てるシーンね見たことあるっちゃあるよね、うんうん、うん It's o o haven't changed a bit in my heart Your words have never been wrong You are my own safety zone You're solid like a granite stone 中を歩いてますはいすごく気持ちいいよでもね気持ちいいえどこまで行くの、ね、じゃあこっちまで行ってみようなんか道がない気がする道がでも道になってるよほら違う気がする確かにね虫がなんか蚊蚊だよねこれ蚊かとかわかんないんだけどうんサムはすぐ蚊に刺されちゃうんでねね うん、が朝も大好きなんそう愛されてるのいっぱい刺されるうんやっとねあの自粛宣言あるいは緊急事態宣言解除されたから、うん、それは解除された後初めての外出本当だよね 今どこに向かってますお昼ご飯ですはいちょっと蒸し暑くないムシムシするサムが俺の大事なところをた叩いた何それ言う言うもちろん言う皆さんに教えないとショックじゃあ何があった皆さんに説明してください 閉店でした閉店でしたご感想はやっとたどり着いた昼ご飯のレストランです今はもう2時ですいっぱい歩いたねもう死ぬ今感想疲れたどうしてもう歩きたくないですえー、っとあまりにもペコペコなので 鳥中定食のライス大盛りです、はい、痩せる気ねえなこれだ全然痩せる気がないねリチャード親子丼ねはいこれご飯の量は波そうですこの野郎 <laughs> さも痩せる気は全然ないみたいです、うん、今晩から痩せるのはい でしたか満足もうね、うん、眠い今 <laughs> やべえなこれもう太るパターンだよねじゃあ点数お願いします10点満点9うんどうして1点足りないもう少しお肉があってもよかったかなあそっかでも味はね抜群美味しいね、うん、すごく美味しい、うん、満足です はい、はい、ご飯どうでしたうんすごく美味しかったですあとこれは食後のコーヒーすごくいいですすごくいい美味しいですよ飲んだ瞬間わかりますすごくいいです ドラえもん、はい、あと、ミニオン、そうそうそうラムレーズンは例の抹茶です、抹茶。じゃあ先に食べてみてください。あ、もう勝手に食べてる。どうラムレーズン美味。しいあ、もう間違いない。超美味しい。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 運動してないんでね多分ねもう少し歩いたらヒーヒーしてるヒーハーヒーヒー <laughs> 言ってません暑い